inuu noqdo maanta liqaageennu mowduucan ku saabsiisan mas-uuliyadda qofka muslimka muslimkaa ah diintiisa ka saaran waxaynu wada ogsoonnahay basharka ilaahay abuurtay subxaanah wa tacaala waxaa loo soo diray risaaladii ugu dambeysay oo loogu soo dhiibay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam si dalaalka ama baadida ay ku sugan yihiin looga saaro ilaahi subxaana wa tacaalaa nebigiisa wuxuu usoo diray inuu rasuul yahay aakhiru lambiyaana uu yahay waa nebi ka dambeeyaa jirin ilaa yowmi alqiyaamana risaaladiisu ay noqonayso ta jiraysa isagoo nebi moxamed maka jooga calayhi salaatu wasalaam oo aan xoolo wadan oo aan askar wadan oo aan dhaqaalo haysan aan dowladnimo haysan oo keliya ayaa ilaahay qur-aan ku soo dejiyey uu ku leeyahay qul yaa ayuha nnaas innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica dadka waxaad ku tidhaahdaabaa ilaahay leeyay nebi maxamedow innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica caalamka waxa ku nooloo dhanow rasuulkii ilaahay idiin soo diray baan ahay wax gacantiisa ku jiraan ma jiraan magaalada maka la yidhaahda ayuu joogaa dhaqaale ma wato dowladnimo ma wato askar ma wato malaa'ig dadka usoo qabqabanaysa lama socoto miidiya anaynu maanta haysaniyo waxaanay agtiisa ma yaalin haddana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu nebi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam qul dadka ku dheh yaa ayuha nnaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica war dad ilaahay rasuulkiisii baan ahay dhammaantiin wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumanaan soo dirin baa ilaahay yidhi inaanu dunida dhammaanteed kuugu naxariisanayno mooyaane tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa wax barakeeya ama waxaweyn allaha subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey furqaan addoonkiisii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamkao dhan inuu noqdo wa uxiya ilaya hada alqur'aanu liyundirakum bihi waman balaq waxaa tidhahdaa baa layihi qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo cidda kale uu gaadhaba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa macruufa ah inuu wakhti yar noolaa waxaa macruufa ah risaaladaasi inuu xambaarsanaa labaatan iyo saddex sano oo isagoo dhowriyo lixdan jira dhintay haddana qur-aanku wuxuu leeyahy dunidoo dhan adaa laguu diray yaa qaadaya markaa risaalada tan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagu intuu noolaa wuu dadaalay ilaa rabbi uuga markhaati kacay oo la leeyahay falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa ilaa rabbi uu ka leeyahay subxaanah wa tacaala nebi maxamedo waxaad ku dhadhowdahay inaad naftaada halaagto dadku markay ku rumayn waayaan yacni dadaalka uu bixinayo iyo sida uu dadka hidaayada ula jecelyahay laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan yaa qaadaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu la hadlayay waxa uu u tilmaamayey waar maydin soo gaadhsiiyey buu lahaa alaa hal ballaqtukum waar ma soo gaadhsiiyey markaasay ugu jawaabayeen oo ay lahaayeen haa waadna soo gaadhsiisay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlayabuu wuxuu lahaa carafa isagoo taagan allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahayo waan gaadhsiiye markhaati ka ahow anugu kuwan baan raray oo faray inay risaalada xambaaraan oo dunida inta kala gaadhsiiyaan anigu ilaahayo waan gaadhsiiyey taasiyo markhaati ka ahowba alla leeyahy subxaana wa tacaala saxaabada markuu weydiiyey maydin gaadhsiiyeyna haabay lahaayeen xajatulwidaac markuu carafo sidan ka lahaa masjidu khiif markuu joogayna nebigu wuxuu lahaa rubba muballaqin muballagin caamin saamic waxaa la arkaa mid la gaadhsiiyey inuu ka weelayn bato midii dhegaystay yacnii wuxuu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in ay muhim tahay dadkii isaga la socday inay qaadaan risaalada tan oo dadka kala gaadhsiiya bale nebigu wuxuu ka gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam xad uu u tilmaamo maalan khaybar ghaswatu khaybar dagaalkuu nebigu yuhuudda la galay ee meesha khaybar la yidhaahdo ay ku darireen khaybar waxaa ku yaalay qalcado ay nimanka yuhuudeed leeyihiin dabeetana waxaa adkaaday in la furto xusuuntaasi dhib bay ku noqotay in la furto markii maalme la uu dagaalkii guulaysan waayey buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam subaxii dambe waxaan u dhiibayaa raayada mid ilaah iyo rasuulkiisa uga jecelyihi nebigu calayhi salaatu wasalaam raayat aljihaad wuxuu u dhiibay caliy bn abi aalib radia allahu canhu cali markuu nebigu la dardaarmayey nin ciidan wata oo hogaamiye ciidana biluqati lcasri yani janan ciidan wata maxaad filaysaa inuu noqdo dardaaranka la siin lahaa yacni maskaxda bani aadamka caadigii waxay ka fakeraysaa dardaaranka la siinayaa inuu noqdo uun sidii uu wax u jabin lahaa ama uu guulaysan lahaa ama dagaalkan uu u xoog badan lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isagoo cali la dardaarmaya lan yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam qof qura in ilaahay gacantaada ku soo hanuuniyo ma aha inaad boqolaal askari ka disho ama meesha furato lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa mishanka iyo sababta loo dagaalamayaaba inay tahay in risaale la faafiyo inaan qofka muslimkii marnaba ilaabin hadafka uu socday ugu weyn oo ah inuu risaalada tan xambaaro oo misajkii xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala ee loogu talagalay bini aadamka dunida ku nool oo dhan inay mushkilaadkooda xalisho dunida dhib baa ka taagan dhib dagaalbaa ka taagan dhib dhaqaalaa ka taagan dhib siyaasadeed baa ka taagan dhib bulsheed baa ka taagan dunidu mashaakil bay ciirciiraysaa mashaakilkan xalkiisiina ilaahay baa samada ka soo diray mushkilada dunidu la ciirciirayso rabbaa cirka wuxuu uga soo diray wixii lagu xalili lahaa nabiyullaahi muxamedna waa loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebi muxamedna saxaaba uu sii dhiibay saxaabadiisiina wuxuu kula dardaarmayaa laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxida in ilaahay qof qura kuu soo hanuuniyo oo gacantaada uu ku islaamo ayaa kaaga khayr badan buu nebigu leeyay geela cascas min xumri nacam jamcu xamraa geela kiisa casaas carab markaasi maalka vaaliuga ugu qaalisan lihi wuxuu ahaa geelaasi noloshooda ay ku salaysnayd geel cascas inaad heshaan buu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka muhiimsan walidaalika baa xataa dagaalada islaamiga markay gaalo iyo muslimiin isdilaysay waxaa awalan lalahaa dadka waxaa dooran siisaan islaamnimada marka hore u sheega nabiyullaahi muxamed xadiidka bukhaari ku yaala wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam bucistu ila annaasi kaafa dadka dhammaantood baa la ii soo diray nebi maxamedna waxaynu ognahay maka iyo madiina iyo hareeraheeda inaanu dhaafin isagoo aan intaa dhaafin baa waxaa loo soo diray dunida dhammaanteed dunida dhammaanteed waxaa loogu soo diray waxa weeyaan kuwa rumeeya shaqada koowaadee laga rabaa inay tahay inay diintan xambaaraan oo dadka intooda kala gaadhsiiyaan saxaabadii nebigu way xambaartay waxay gaadhsiiyeen umamkii kale taabiciintu way xambaareen waa sii wadeen lacalla maanta inta caalamul islaamiga lagu tilmaamo intiisa ugu badani waa intay saxaabadu diinta geysay iyo taabiciintii la socday waxaa muhimkii markaa wuxuu yahay oo isweydiin mudan futuuxaadkii islaamiga ama dhulkii badnaa ee ciidamada muslimiintii furteen waxaa ka muhiimsanaa ciidamadii culammada ahaa ee hoos socday ee diinta faafiyey waddan waad furan kartaa laakiin afkiisa iyo diintiisa askari ma bedelo dunidan muslimkaa waxaa diintooda bedelee gaadhsiiyey waxay ahaayeen jaxaafil min alculamaa dad culamo oo tiro badan oo saxaabo ah oo taabiciin ah ayaa dadka kan diinta soo gaadhsiiyey maanta se masaladaasi waxaad moodaa qofka muslimka ahi inuu dareenkaasi ka lumay maanta dunida bilyan iyo badh muslima ka badan baa dul saaran afartii qofe kastee muslimee dunida afartii qofe kastee bini aadame dunida dul jooga halbaa muslima baa la leeyahy haddaynu dareenkan qabnaa inaynu diinta xambaarro qof iyo saddex unbaa baynugu soo hagaagilaa dunida gebageedaba waliba inuu saddex islaamiyo dan akana ah, laguma rideen wax kalena laguma rideene sideeday muslim u noqon lahay haddii dareenku uu galo ummadda muslimkaa oo ah inay xambaaraan diinta tan oo ah wuxuu nebi moxamed baray calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi o inay qaadaan oo diinta ummadda gaadhsiiyaan haddii dareenkaasi uu jiro waxa isweydiinta leh innagu inta imisaynu muslim ahayn saxaabadiise diinta faafisay imisay muslim ahayd nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu u yimaadaan doctor cabdilwahaabi turayri baa wuxuu tilmaamayaa alcamalu liddiin qariinu lintimaa'i ilayhi buu ahaa buu leeyay diinta in loo shaqeeyo oo mas-uuliyaddaasi la dareemaa waxa ay ku xidhnayd inuu qofku islaamo uun yacni mujarad uu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayuu wuxuu fahmayey inay fuushay xil ah inuu diinta tan xambaaro dadka kala gaarsiiyo wuxuu fahmayey inuu nebi moxamed wakiil ka yahay calayhi salaatu wasalaam ama uu safiir ka yahay wuxuu fahmayey xilkaasi intuu qaado inuu bashariyada inteeda kale u gudbiyo basharku inta badan tusaalayaashii wax ku fahmaan tusaalayaal kooban bixiyo magaalada maka waxaa ku talagalay inuu iska soo cimraysto casri ljaahiliya waa la cimraysan jiray waayo xajka iyo cimrada iyo waa diintii nebi ibraahim ka tegey nin la yidhahdo tufayl ibnu camar dawsi tufayl ibnu camar qabiilka dawsa la yidhahdo ka dhashay oo yaman iyo xaggan degi jiray tufayl ibnu camar wuxuu ahaa nin gabyaa ah oo xakiim ah, oo oday u ah tolkii maka markuu ku soo socday ayaa dacaayadii badnayd ee maka ka soo baxaysay ayaa raadaysay reer maki dacaayad iclaan caalamiya bay bixiyeen oo ah magaalada in nin waalani joogo ama uu joogo magaalada nin wax sexra oo afka hadduu kula gaadho adag iyo reerkaaga waa kala tegaysaa dabeetana waxaan sidhi buu yidhi ninkaa warkiisa haba dhegaysanine dhagaaba kasii furayso cod buu goosto labada dhagood buu sii furaystay iyadoo dhagui furaysay imaan soo galay buu leeya magaalada maka kadibna waxaan sidhi buu yidhi war nin weynoo caqli loo garaadlabaa tahaye waxa san iyo waxa xunna waad kala garanaysaaye maad furta iska saartid oo hadduu ninkani wax wanaagsan sheegana waad arki waxun hadduu sheegana waad arkaya fartaan iska bixiyey buu yidhi dabeetana nebigu u yimi calayh isalaatu wasalaam nabigu diintu uu soo bandhigay wuu islaamay tufayl ibnu camar markuu islaamay wuxuu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo haddaba idir hadda hadduu islaamay laakiin wuxuu dareemay in isna mas-uuliyaday fuushay hadda oo uu yahay shaqada tan inuu qeybtiisa qabto cilmi intuu dhigtay dee maanta iyo shalay buu la joogay intan buu joogay laakiin wuxuu dareensan yahay mabdaani inuu yahay mabda loogu talagalay dunidoo dhan diinta tani wuxuu dareensan yahay inuu isna xilkaa xambaaro oo dadkii ka dambeeyey u gaadhsiiyo tolkiibuu dib ugu noqday dabeetana diintiibuu isna usoo bandhiga waa laga dhegaysan waayey wuu ku waday waday waday waa laga akhrisan waayey markii laga akhrisan waayo isma odhanin waar kuwani waa duul habaar qabayaale haddaba dantaada iska raaco dee adigu u sheegtay iyagaa diiday ee weli wuxuu tijaabinayaa mas-uuliyadii inay saaran tahay dabeetana nebi maxamed buu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam markuu u yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dows way diideen ee waxaan kaa codsanayaa kaa baryayaa inaad habaarto ilaahay aad weydiisan nimankaa reer dows inuu inkaar ku rido balaaya ku dhacdo nabigu caleyhi salaatu wasalaam gacmuhu taagay markaa innagu waxaynu kobocnay xilli ducada ugu badan aynu maqalaay tahay ilaahay uu yuhuud iyo kristanka iyo gaalada halaag laakiin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markuu gacmaha taagay wuxuu ka bilaabay allaahuma hdi dowsan xadiidka bukhaari ku yaalla ilaahayow reer dow soo hanuuni maalina ma tidhaahdeen ilaah ingiriiskan hanuuni qof muslima ku ducaysay miyaa leedii ilaahu kuwan diinta ku dar qof yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha cirka u taagay ayuu wuxuu leeyahy allaahuma hdi dowsan ilaahayow reer dows diinta bar oo ay hanuunaan oo diintu qalbigooda gashaa tufayl ibnu camri dawsi dib buu u noqday haddana mar kale ayuu tijaabiyey inuu dadka diinta ugu yeedho wakhti yar kadib buu soo noqday isagoo wada toddobaatan iyo siddeetanayo raga oo ay ka mid yihiin muslimiinta aad taqaaniin kuwa ugu macruufsan ninkaa inta yar nebi maxamed la joogay baa keenay bale xadiidka ugu badan ninka wuu inaga soo gaadhay abaa hurayre ma wada taqaaniin soomaalida waxay dhahan kitaab abaa hurayre laga waayda kitaab maaha abaa hurayre doos tufayl ibnu camar dawsi baa keenay isagoo wada dabeetana abu hurayra wuxuu ku takhasusay inuu nebi maxamed saddex sannadood haben iyo maalmo iska daba socdo meelna aanu qabanin uu galo dowraad mukahafa intensive courses oo three years ah saddex sannadood waanu meella uga bixin habeen iyo maalinba inuu waxbarto ow xifdiyo diinta tan shan kun oo wax ka dhodhow ama ka badan baa inaga soo gaadhay yani waxaan leenahay mas-uuliyaddu dareemay tufayl ibnu camar idawsi waxay keentay inay ku asaxdo xadiidkii nebiga maxay ahaa ruba muballaqin aw caamin saamic waxaa la arkaa buu nebigu yidhi mid la gaadhsiiyey inuu ka weelayn badan yahay kii dhegaystay tufayl iyo abu hurayre yaa soo horreeyey tufayl maku ku islaama abu hurayrana wuxuu islaamay ghaswatu khaybar markii lagu sii socday sanadkii toddobaad ee hijiriyada meelahaasi haddana imisaa maqasheen tufayl bnu camar xadiidii wariyey imisaad si abu hurayra maqashay xadiidii wariyey yacni waa qof dareemay inuu mas-uuliyad xambaaro waxaan leenahay ummaddii muslimiinta ee nabiga la noolayd calayhi salaatu wasalaam maalan abu dar alkhifaariy saxaabiga lo odhan jiray isagoo diinraadisu maka yimi waa ka sheeganaya inuu rubcul islaam yahay inuu qofkii saddexa afraada islaama u iyey culamaa ilxadiid laakiin waxay leeyihin dad badan oo qarsoonoo ka horreeyay baa jira calaa kulli xaal wakhti aan islaamku macruuf ahayn maka buu soo galay isagoo diin raadinaya cali bn abi aalib buu la kulmay oo arkay ninkan qariibka ee magaalada jooga markuu weydiiyeyna wuu u warramay qadiyadu siday markaa xasaasiga u ahayd cali wuxuu ku yidhi idabagal dabeetana calaamad baan ku tusinaya haddaad calaamadaasi aragto waxa weeyaan albaabkii nabi maxamed meeshuu joogay calayhi salaatu wasalaam waa khatar iska dhaaf yacni inaad nabi maxamed aragto la hadashaabaa dembi ah oo lagugu dilaya marka wuxuu leeyahay hadii uu jaanis meesha ka jirana calaamad baan ku tusin oo waad soo geli haddii aanu meeshu ay miinaysan tahayna calaamad kale aan ku tusin oo waada dhaafi waad iska socon laba nin aan wada socon oo kale aynu iska dhigaynaa abidar buu kusoo dabagalay dabeetana calaamad baa la tusiyey inuu nebigu u tegi karo nebi maxamed buu yimi caleyhi salaatu wasalaam diintuu nebigu usoo bandhigay markuu nebigu diinta usoo bandhigay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi waad aragtaa xaaladaanu ku noolay siday tay ilxaq biqowmik fa idaa balaqaka duhuurii faatinii tolkaa qaba buu ku yidhi maka waad aragtaa duruufta qofka ila kulma in la tumayo qof kala daaya markaa meeshii reerkiinu deganaa iska qabo oo nin reer bani khifaara marka aada maqasho inaan guulaystay unii kaalay buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam abadar waa ka soo noqday nebiga laakiin wuxuu dareemayaa in isna mas-uuliyaday saaran tahay horta intaanad la gaadhin buu isyidhi reer bani khifaar maad quraysh kaga dhex dhawaaqday tawxiidka intuu yimi naadigii quraysheed ee kacbada agtiisa ahayd ayuu dhagaa isqabtay isagoo tawxiidka ku dhawaaqaya dabeetana quraysh waaba yaabtay war muxuu aha wiilkan yare naadigii quraysheed waxaan kaga hadlayaa gacantaa loo qaado waa la tumay iyadoo la tumaya waxaa ku soo baxay cabaas ibnu cabdilmualib dabeetana wuxuu yihi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan may baa layidhi waa nin reer bani khifaara ee xaggee safarkiinu mari buu yidhi qurayshi baayac mushtar bay ahayd tijaaradoodu wixii xagga waqooyi ka yimaada iyo shaam iyo dhulkaasi oo dhan dhanbay soo mari jireen wixii indiya iyo dhanka ka yimaada ee xaggan yamaneed soo maraana waday soo mari jireen rixlata shitaa'i wa sayf laba safaroo midna xagaaga yimaado midna winterka yimaada bay lahaayeen oo tijaarada keena kan markaa shaam qabtaa waddada ay maraan ayuu qabiilkani degaa bani khifaar la yidhaahdaa caqligii mantiqii ay fahmaysay qurayshiba kula hadlaya wuxuu leeyahay xagee dhaqaalihiinu suu u shaqayn doona dhaqaalihiinu haddii nin reer bani khifaar aad dishaan marinkaa laydiin fadhiisane gacantaa laga qaaday markaa waa la iskaga tegey abidaroo la tumay ismu odhan iska tege wuxuu is war malaa shaqadii si fiican weli umaad gudan dhallinyarada waxbay ka xamaas badan tahay waa nin dhallinyaro ah. berina ku celi buu yidhi berintadiibuima uu ku celiyey markaasaa haddana la tumay baa haddana ilaahay kusoo saaray war ninkani waa ninkii reer banu kafaar aad tumaysaan baa waa iskaga tageen wuxuu is yidhi weli ma ku celi maalin saddexaad buu haddana ku celiyey haddana waa la tumay abidar wuu iska tegey akhiiran tolkii buu diintii intii uu soo dhegaystay buu tolkii uula tegey wuxuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo nus wada qabiilka gebigiisiibaa nus isagoo wata haddana dib buu u noqday wuxuu la yimi isagoo qabiilka nuskii kale iyo qabiil kaleo ilmaadeeriyiinoo aslan la ydhaahdo wada waa ka xadiidkii bukhaari nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam khifaar afara allaahu laha reer bani khifaar ilaahay dembigooda ha dhaafa buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wa aslam saalamaha allah reer aslamna allaha nabadgeliyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayay yani waxay ahaayeen mas-uuliyadda wuxuu dareemayey qofku inuu islaamo oo waa shahaato wuxuu dareemayey in xildiinta tan ka saarantay bal eh waxaa soo arooray inuu ragga badh nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiis kula gelayay wa calaa qowmiki inuu lahaa imikuu islaamow nabiga heshiis la gelayaa dabeetana tolkaana heshiiska u qaad buu lahaa waa kii dimaam alasdi wuxuu ahaa nin qoladan jinku dadka inuu galgaliya wax ku tuftufa dabeetana wuxuu maqlay nin waalan baa maka jooga ila dacaayadii way faaftay dacaayadda haddii miidiya laga tira badiyo dee way faafaysaa xad baa la gaadhsiiyey dadkii carbeeda kale ay u fahmaan nebi maxamed inuu nin waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka la majnuun ta qur-aan kusoo wuxuu yidhi magaaladan soo galay dabeetana waxaan idhi buu yihi war bal ninkan waalinaya sheegaysaa nii tilmaama waxbaan tuftufaaye bale waan wax ku akhriye waa intaasaa u caafimaadaaya nabi maxamed buu la raadinayaa inuu wax ku tufo magaaladaanima buu yidhi dabeetana nebiguu yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi maxamedo waxaan maqlay inaad xanuunsanayso aniguna dabaylaha waxbaan ku tufaa dee maxay kuula muuqataa inaan kugu tufo haddii adiga saa lagula dhaqmo maxaad samayn lahay inaad dagaalantaabay ku dhowaan lahay laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyad buu xambaarsanaa ah inuu dadka diinta gaadhsiiyo walidaalika bu wuxuu bilaabay in alxamda lilaahi naxmaduh wanastaciinuh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wuxuu bilaabay khubat alxaaja taqaanii uu dhegaystay dimaam alasdi dabeetana wuxuu yidhi acidhaa calaya iigu celi mar kale markaasuu nebigu ku celiyey dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya mar kale ku celi kaasuu mar saddexaad ku celiyay laba waxba culammadu ay tilmaamaan haddii nin waalani kula hadlo oo wax akhriyo aad tidhaahda ku celi maxaad ka filaysaa de haddana meel kale ka baxo soo maaha illa wani dawaqsanaya nin waalani hadduu war akhriyo daldalo aad tidhahda bal kusoo celi wixii aad tidhi uma badna inuu de ku celin karo haddana tidhahda kusoo celi waa marka labaade warkan uu sheegay maaha war uu yaqaanayba ninka kani warkii kaahinka iyo shacrada iyo gabayga iyo waxa maaha waa war tawxiid iyo ilaahay mahadnaqiisa ka waramaya dabeetana wuu islaamay nebigu heshiis buu la galay bayca xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay baycada wuxuu nebigu kula galay waa calaa qowmi keligaa maahee adiga iyo qoomkaaba waxaan tan uga jeedaa inaynu fahamno hal mas'alo oo ah maxaa dhacay ee saxaabadu dunidan aynu maanta ku nool lahay ee muslimku degan yahay ay diinta u gaadhsiiyeen waxay u gaadhsiiyeen baynu leenahay kow mas-uuliyad bay dareemayeen ka saaran kalimatu tawxiid marka uu ku dhawaaqo ma saxaabadii insiga ahayd oo qura maya xataa waa kuwii jinka ahaa oo jinkuna inuu dacwada xambaaray saynu ugu goran karnaa rabu samaawaati walardi baa ka waramay ilaahay wuxuu ka waramayaa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam jinkii u yimi ee islaamay markii ay islaameenba inayna dacwadaasi xambaareen oo ay gaadhsiiyeen maxay qoomamkii ka dambeeyey waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin falamaa qudiya way u yimaadeen markay u yimaadeen ansituu bay idhahdeen war bal aan dhegaysana waxa la akhrinaye markay dhegaysteenna at the ilaahay wuxuu leeyahay falamaa qudiya wallow ilaa qowmihi mundiriin markuu nebigu dhammeeyey calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay ee qur-aankii uu akhrinaya u dhegaysteen waxay ku laabteen tolkood iyagoo digaya oo maxay leh qaaluu yaa qowmanaa innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa tolkayo waxaanu maqalay kitaab soo degay kii nabi muuse gadaashi kitaab kaleo ka dambeeyey baanu maqalay oo ku yeedhaya wixii nebi muuse uu wadayna sheegaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan ilaahay ka yidhahda yaa qowman ajiibu daaciya allah waaaminu bih tolkayo rumeey yani waxaynu leenahay waxaa astaan ahayd mujarad qofku inuu ashahaato mujarad inuu towxiidka qiraa inuu dareemayay mas-uuliyad inay ka saarantahay diintan inuu xambaaro qur-aanku wuxuu ina barayaa mas-uuliyadani wakhti intee leg bay saarray wuxuuna barayaa ambiyadu qaabkay u xambaareen inay ahayd inay shaqadan ahayd shaqo intay nool yihiin oo dhan wadiifat alcumr inay ahayd walidalik baa qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi nuux innii dacawtu qawmii leylan wanahaara nebi nuux oo leh waxaan dadka diinta ugu yeedhay toolkay habeen iyo maalinba wakhtigii maxaa soo hadhay habeen iyo maalinba waan yeedhayay buu leeyahy wuxuu kaloo nebi isagoo habeen iyo maalinba yeedhay ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamayay in la beeniyey haddana falam yazidhum ducaaya ilaa firaara qofka bini aadamka ahi wax yar eh, space ma jiro marka waxaa la doonayaa horay inaan loo soo eh, loo soo kala durko si walaalihiina banaanka taagtaagan ay boos yar baan u helaan saadkii baa waa marka idinkoo raalli wax yar horay usoo yar eh, usoo sikada insha allah qofka bini aadamkii haddii warkiisa la aqbalo nashiid buu noqdaa activatu kasii qaadaa markaad dad u yeedhee wax sheegtee lagu aqbalo waxaad noqonaysaa qof nashiid ah. laakiin haddii lagu dhagoolayo cidiba ku aqbali weydo bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa inuu inta badan maxay inuu niyad jabo nebi nuux wuxuu leeyahy habeen iyo maalinba waxbaan sheegayey haddana wax sheegaygii wuxuu keensadun in layga sii cararo iyadoo sidaa looga sii cararayay ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inuu isku dayay usluub kasta oo bini aadam uu adeegsado oo wax loo sheego uma inii dacawtuhum jihaaran uma inii aclantu lahum wa asrartu lahum israara ilaahay buu le kor iyo hoos iyo faqid iyo nooc walba oo bini aadam wax loogu sheego waan isku dayay buu leeya inaan wax ugu sheego muddadu intay leekay qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alfa sanatin ilaa khamsiina caama shaqadaasi ah inuu maalin iyo habeenba waday usluub kasta oo wax loo sheegay inuu waxu sheegayay muddada uu waday time periodku warkaasi waday waxa weeyaan maxay sagaal boqol iyo konton sannadood umaan sidaa waday buu leeyay innagu imisa inuu muslim ahay imisaadse dad diin ugu yaadha weli ma dareentay inaad muslim tahay inay xil ku saaraysa inaad dadka diinta ugu yeedho mise waxaad salahayd aw fulan baa magaalada jooga iyo sheekh cillaan wadaadaa jooga ama kanbaa jooga dadkan hore waxaasi may aqoonin waxay yaqaaneen inay islaamaan walidalik baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu dadka diinta waxay ugu yeedhayeen duruufta nololeede kasta ee lagu nooliyay qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi maxbuus ah oo xabsi ku jira oo haddana isagoo la dulmiyey oo madluuma oo maxbuusa oo aan wadankiisii joogin oo meel aan laga garanayn jooga haddana inaanu marnaba hilmaamin oo ilaabin mas-uuliyada inay dadka ka saaran tahay inuu diinta gaarsiiyo wa dakhala macahu sijna fatayaan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi yuusuf laba wiil baa xabsiga la galay qaala axaduhumaa innii araanii acsiru khamra midkood labadii wiil wuxuu yidhi waxaa layskay tusiiyey riye yacni waxaan ku arkay isla anigii oo khamri casiraya ama khamri qooshaya ama majuujinaya ama wada ayaan arkay buu leeyahy kii labaadna wuxuu leeyahy iyadoo waxaa la iskay tusiyey iyadoo aan madaxa ku sido khubus kimis roodhi jabaati waxaa anigoo madaxa ku sida ooshin bare ka dul cunayaan nabi'na bitaawiilih inaa naraaka min almuxsiniin sharaxeeda nooga waran bay leeyihin noo fasir waxaanu kuu arkaynaa dadka wanaagsan inaad ka mid tahay laba shayba u fiirso waxay weydiisanayaan inuu wax u kordhiyo laakiin maxay u weydiisanayaan isagoo maxbuusa oo boqorku soo xidhay oo aan qabiilkan ka dhalan oo waxba la wadaagin oo wadankiisii joogin waxay u weydiisanayaan waxay leeyihiin qof muxsina baa waa qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaano qofka muslimka ahi waa samajiri waa muxsin waa qof wanaagga ka shaqeeya xataa qur-aanku wuxuu inooga waramayaa nebi yuusuf boqorkii soo xidhaya gaalka ahaa markay u baahdeen aqoontiisii inuu ku caawiyey nebi yuusufoo xabsiga ku jira waa kii boqorku riyooday riyadii wax fasiray la waayey markii loo yimi muu odhanin war naga taga idinkana xidhay xabsiabaanu idinku jirna maa riyadiinana daba dhigay kuma odhanin wuu u fasiray wuu sheegay bale wuxuu u dejiyey uu uga waramay khito shan iyo toban sannadooda ah oo dhaqaalaha waddanka lagu badbaadinaya gaal iyo muslima dhaqaalaha wadankan boqorkan xukumo qaabkii loo badbaadin lahaaba uga warramay idan muxsin buu ahaa nabi yuusuf jaaniska markuu helay muxuu sameeyey qaala laa yaatikumaa طaacamin tursaqaan ilaa naba'tukumaa bitawiili wuxuu leeyahay awalan wuxuu tarkiizinaya u si fiican u rabaa inuu uga dhaadhiciyo inay meeshii ku habboonayd su-aasha in la weydiiyo inay yimaadeen wax raashinaydeen ma imanayaan buu yidhi ilaa iyo waan idin sheegayaa ta'wiilkiisa waliba wuxuu leeyahay daalikumaa mimaa callamanii rabbi arrinka kani wuxuu ka mid yahay ina waxyaabaa rabbiga i baray dabeetana intaanu fasirin ayuu wuxuu ka waramay muhimaddii uu u noolaa oo ah dadka inuu towxiidka gaadhsiiyo innii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billaahi wahum bilaakhirati kaafiruun wuxuu bilaabay intaanu waxba fasirin jaaniskaa yare loo baahday ayuu rabaa inuu dacwadiisa dhiibto waxaan ka imi buu yidhi duul aan ilaahay iyo aakhira toonan rumaysnayn watabactu millata aabaa'i ibraahim waxaanan raacay miladii iyo diintii aabayaasha iyo nebi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ay haysteen waana ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu nagu galladaystay oo ah inaanan ilaahay cidnaba ugu shirig yeelin kadib buu iyaga haddana su-aal weydiinaya wuxuu leeya yaa saaxiba iyo sijni a mutafariquuna khayr am illaah alwaaxid alqahaar war labadan maxbuusow buu leeyahy ma rabbiyo badan in la caabudaabaa khayr badan mise allaha kelidaa subxaana wa tacaala markaasuu haddana wuxuu u tilmaamaya waxay caabudi jireen inuu baatil yahay maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum kadib wixii uu u noolaa oo ah inuu diinta dadka gaadhsiiyey markuu shaqadaa gutay ayuu wuxuu uga jawaabay su-aashoodii yaa saaxiba iyo sajin markaasuu u sheegay in midkoodna ama axadukumaa fa yasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu fa yuslabu markaasuu ka jawaabay su-aashii maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay inaynu dareenno innagu inagoo xor ah oo dhaqaalo haysana oo wax walba haysanaa oo awoodna inaynu dadka diin u sheegno ayuunba afka layna xidhay oo inaan rumaysnayn inaad mas-uuliyaddani ku saarantay aad rumaysantun adigu wallaahi haddaad shan salaadoodba tukatay oo soontay muslim dee ka koowaad baa tahay baad rumaysantay maahe nabi maxamed wuxuu leey allahuma hal ballaqtu dadku lahaa unbaad ku jirtaa ilaahu waan gaadhsiiyey markhaati ka ahow waxaad ku jirtaa un dadka aakhiro lo odhanayo maxaa dadka kale ku samayseen ma gaadhsiiseen idinkuna ila risaaladii ilaahay samada kasoo diree dad oo dhan loogu talagalay inta madmadoobiya carabta looguma talagelin bashar oo dhan baa loogu talagalay ayaad rumaysantahay oo sidaa haddana ma awoodid inaad dhilivergaraysid inaad dhiibtid ma awoodid waxa uu qur-aanku ina barayaa ambiyadu siday u dhaqmi jireen maalan ilahay wuxuu ka warramayaa nebi naftu kasii baxayso laakiin aan shaqadaa ilaabin haddana am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi miyaad joogteen baa la leeyahy subxaana wa tacaala markii nebi yacquub geeridu ay u timi nebi yacquub markay geeridu u timi maada facal muxuu sameeyey ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi markuu ku lahaabaa ilaahay leeyay caruurtiisii war aniga gadaashay maxaa caabudi doontaan yacnii wuxuu hubinayaa towxiidkii sida looga qaatay iyo diinta waxay ka yeelayaan caruurtiisii ma hubinayo ma weydiinayo xoolaha saa odhan doontaan iyo reeraha saa u dhiqi doontaan iyo maxaa qaban doontaan ee wuxuu weydiinayaa maxaa tawxiidka ka samayn doontaan markaasaa waxay leeyihin waxaanu caabudi doonnaa ilaaha kelidaa subxaana wa tacaala cidna ku lamaanayn mayno ognay nabi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo intaa dacwo sheegayay haddana markay naftu kasii baxaysay weerihii ugu dambeeyey uu lahaa waxaa ka mid a allah allah asalaa asalaa wamaa malakata iimaanukum nabigu calayhi salaatu wasalaam diin iyo dacwu ka dardaarmayay isagoo ay naftu ka sii baxayso waxaa laga yaabaa dadka badhin ay isleeyihiin oo ma adugu ma cilmi badan baad le oo yaa cilmi kale ku weydiiyey towxiidka soo ma taqaanid waxaa lagu islaamo kalimatu towxiid iyo salaad iyo arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan qofka waxaa loo sheegayaa waa kaasi falsafad iyo cilmi kale looma akhrinayo waxaa loo akhrinayaa waa inuu islaamo waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa afkaanaan garanaynin qur-aanku wuxuu inooga waramayaa midaan dadka afgaranayn oo dadka islaamiyey sabab ugu ahaa inay islaamaan qof muslimo shimbir ka yar maa jira qur-aanku wuxuu ka warramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto maca boqoradoodii ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa shimbir hudhud la ydhaahdo culammada soomaaliyeed waxay odhan jiray waa guuguule shimbirka hudhudka la ydhaha ma guuguulaa nebi sulaymaan ciidan badan buu watay afaf badanna wuu yaqaanay maalin maalmaa ka mid ah u ciidankiisii xaadariyey buu wuxuu waayey guuguulo ka mid ahaa ciidankiisii dabeetana wuxuu ihi guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman haddii kale in la cadaabo iyo in la gowraco midunbay noqon waa la ciqaabayaa guguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yidhi axadtu bimaa lam tuxit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin nebi sulaymaana axadtu bimaa lam tuxit bihi waraanad koobin baan soo koobay buu le aqoon baan hayaa war waxaan ka imi buu yidhi saba meesha la yidhaahdo waa yeman waxaanan ka keenay buu leeyahy naba yaqiin ah war dhab a ah baan kala imi saba waa maxay warku wadaa innii wajadtu imra'atan tamlikuhum waxaan soo helay buu leeyahay duul gabadhay xukunto wa utiyat min kulli shayin walahaa carshun cadiim gabadhaasi wax kastoo boqortooyo u baahnayd waa la siiyey kursi weyn oo sariir boqortooyana waa haysatay oo hadduu soo arkay dowlad meel ka dhisan maxaa ku jaban waa kan waxaa ku jaban wajadtuhaa wa qowmaha yasjuduuna lishams waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceedda caabuda ilaahay sokadii oo shaydaan uu jidkii alle ka weeciyey oo lunsan baan soo helay buu leeyahay وإنه بسم الله الرحمن الرحيم calaya تعلوا muslimiin وأتوني intaasi ku أنت سكوك رتيب qaab waraaqdii baa loo geeyay qisada maxaan uga jeedaa annatiija waa maxay qalat rabbi innii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin natiijadu waa maxay hudhud ayaa wuxuu sababay in ay boqortooyadani islaamto ay tidhaahdo innii dalamtu nafsii ilaahayow naftayda waa dulmiyey wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin hudhudku shaqadu qabtay waa maxay wuxuu gartay isaga iyo qoladan inaanay safgaranaynin xataa hadduu tawxiidka u sheegi lahaa dan maxaa xal ah waxaa xal ah wuxuu dunida ku og yahay cid ay safgaranayaan oo iyo safgaranayaan qur-aanku waa ka tilmaamaya inuu nebi sulaymaan lahaa yaa ayuha ayuhannaasu cullimnaa mantiqa tayr nebi sulaymaan khudbadiisii waxaa ka mid ahayd dada waxa nala baray afshimbireedka nebi sulaymaan afshimbireedku yaqaanay hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo oo ah warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaadhsiiyo isagana afgaranaysa qoladanna afgaranaysa tawxiidkana sharxi karaysa qof muslimaan shaqadaa qaban karin maa jira xataa haddaanad afgaranaynin dadka daacaad noqon kartaa dadka diinta waad gaadhsiin kartaa maadaama shimbiriba uu ku guulaystay inuu bulsho dhan islaamiyo waxaan leenahay ikhwatii fi lcaqiida waxaa laga yaabaa inaas tidhaahdaan meesha culumaa joogto oo wadaadaa jooga o hebel iyo hebelbaa jooga dad diinta sheegaya jooga war waxaa mas-uuliyaddu kuma dhacdo waayo qur-aanku wuxuu ka waramayaa magaalo saddex rasuul diiday saddex rasuul magaalo diiday oo haddana niman saddexda rasuulba ahayn uu diin sheegayo wadrib lahu maalan asxaaba alqarya id jaaha almursaluun dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyay subxaana wa tacaala tusaale uga dhigtaa magaaladii saddexda rusul ay imaadeen id arsalnaa ilayhim itnayn fakadabuuhuma facazazna bihaaliin faqaaluu innaa ilaykum mursaluun qaaluu maa antum ilaa basharan milan ilaahay wuxuu ka waramayaa subxaana wa tacaala magaalaa rasuul loo diray markaasay beenisay markaasaa mid kale loo diray markaasay beenisay markaasaa mid saddexaad loo diray haddaad soo gasho magaalo saddex rasuul diiday maxaad samayn lahayd rusushani ama nabi kale ha soo diro mundiriin ha ahaadaan saa mufasiriinta qaar qabaan ama rusul dhaba ha ahaadaanoo xagga rabbi ka timi magaalo saddex caalim oo kaa waaweyn joogaan oo saddexdaba la diiday ama saddex rasuuloo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhagaysan waayo haddaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd halkayabaanastiraade shaqadii rusushaba laga diiday adiga maxaa kuu yaalla laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimkii siduu wa jaa min aqsa almadiinati rajulun yascaa qaala yaa qawmi itabicuu lmursaliin itabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun ibnu hubayra wasiirkii la odhan jiray caalimka haba wuxuu leeyahy qisadan yaabkeeda waxaa ka mida buu yidhi ninkan markii alla sifaynayey laguma sifaynin nin cilmile ama waxba laguma sheegin waxa lagu sheego qura maxay wajaa rajul inuu yimi xaggee ka yimi wajaa min aqsa almadiinati rajul ko waxa la tilmaamay mu ahay nin xaadiroo meelahan culammada ama rususha lagu diiday jooge magaalada dacalkeedu joogay aqsa almadiina buu wuxuu kaloo qur tilmaamaya yasca warku markii uu soo gaadhay rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya laleeya rooraya oo raba shaqada inuu dhaqsa u qabto markuu yimina muxuu sameeyey yaa qowm ittabicu lmursaliin buu leeyay janbi rusul buu ka hadlaya wuxuu leeya yaa qowm ittabicu lmursaliin war tolkayow rasuullada raaca waayo laba sababoodba ku raaca buu leeyahay ittabicuu man laa yasalukum ajaran raaca mid aan ajar idin weydiisanayn ajarku waa maxay waa mid aan magac maamuus lacag siyaasad waxba kaa doonaynin qofka bini aadamka ahi hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kaloo ku qoran oo ayna danahaaga adigu dee wadato in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin qur-aanku markuu rususha ka waramaya fii suurati shucaraa nebi kasta sloganiskay ambiyadu sideen ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru baa ka mid a ah. ilaahay keligii in la caabudo maxaa kaloo nebi kasta lalahaa kudhe dadka qul laa asalukum wax ajara idinma weydiisanaya kudhe baa lalahaa rususha waxaa laleeyahy hadda waa rasuulkii ilaahay soo diray dadka waxaad u cadaysaan maa asalukum calayhi min ajir xoola idinkama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxaa raacdaan cid aan dan idinka lahayn inay diinta ilaah idin gaarsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wahum muhtaduun iyagu hanuunsan qur-aanku wuxuu inooga warramayaa laba rasuul haddaynu kuwii hore xataa culamaba tafsiirka a qaadanno qur-aanku wuxuu ka warramayaa laba rasuul oo talkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyey oo haddana la beeniyey oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeya war rususha hala raaco ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima nebi muuse iyo nebiyullaahi haaruun reer banu israa'iil baa loo soo diray reer banu israa'iil dulli iyo addoonsi bay ka soo saareen ilaahay subxaana wa tacaala bad buu u kala jeexay fircawn iyo kooxdii baa la halaagay laakiin waa halku ka bilaabmay jihaadku awal umma jihaad la faraa qoomkan bay ahaayeen waxaa lagu yidhi soo ma arkaysaan in ilaahay intaa soo halaagay haa idinka haddaba waxaa idin saaran inaad jihaadsantaan oo baytulmaqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhuluu alard almuqadasati alatii kataba allahu lakum dhulka alla idiin qoray baa la yidhi gala waxay idhahdeen inagu geli mayna haddii ay ka baxaan baanu gelaynaa markii lagu waxay idhaahdeen adiga iyo rabbigaa dagaalama adiga iyo rabbiga nebi muuse dagaalama ina haahunaa qaaciduun annagu halkaanu sii fadhiyanaaye fircoon ba ilaahay adaa u bariyo gacantaadaa lagu burburiyey qoladanna adiga iyo rabbigaa isku daya buu annagu waa sii joogaynaa laba rasuul baa la diiday markaasoo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifaynayaa laba nin oo kale oo aan rasul ahayn oo waa maxay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima qaala rajulaan wax sifo oo kale lama socoto mujarad rajulaan baa lagu sifeeyey laakiin maxaa la raaciyey min aladiina yakhaafuun ancama allahu calayhima laba nin oo kuwa alle ka cabsanaya ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ku nicmaystay geysnimo iyo raganimo iyo kaladayg ayaa waxay ku yidhaahdeen udkhuluu calayhim lbaab faidaa dakhaltumuuhu fainakum haalibuun wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum muminiin waar albaabka uga gala isku tuura madax madax u gala haddaa saa samaysaan ila dhulka ilaahay baa idiin qorayo qur-aanka laydinku sheegaya qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alardi alatii kataba allah kadibna waan kugu daraynawaxaa lagu yidhi gala qisadoo dhan waxaan uga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniya ka dhinac hadlaya waxaan kusoo koobayaa dariska dhammaantii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam goormaa rasuul laga dhigay markiise rasuul laga dhigay imisu xambaarsanaa iqra bismi rabbika aladii khalaq waa maxay waa nebinimadii rasuulnimadana culimmadu waxay dhahdaa yaa ayuha lmudairu qum faandir kac oo dig baa layidhi kan isduuduubayo qum faandir markii la yidhi cilmi intee leeg baa kusoo degay yani waxaynu odhan karnaa waxoogaagu ru'yada ku arkay iyo labada aayadood qur-aan baa la tilmaamay waxaan kusoo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaadhsiin karini ma jiro laakiin waxaa lagaa rabaa waxaad garanaysa inaad gaadhsiiso nabigu wuxuu hi balliquu canii walow aaya balliquu maa shi'tum lama odhan balliquu canii buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam aniga wixii aan keenay dadka iga gaadhsiiya laakiin waxa uu keenay dadka la gaadhsiinaya waa maxay ma kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu hadda waa toddoba aayadood mid ka mid a ah faatixadana ha noqotee dadka gaadhsii baa la yidhi idan waxaan kusoo koobayaa dariska kani dantan kale kaleeyoo dhami waa hal mas'aloo ah war ma dareenaa mas-uuliyadda inay diintan mas-uuliyad inaga saarantahy oo inaga saarantay inaynu hiil iyo hooba siino oo inaga saarantay inaynu faafinno oo nafteenna iyo gurigeenna iyo qaraabadeenna iyo dadkaynoo dhow iyo basharka intiisa kaleba inaynu gaadhsiino waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nebiga iyo taabiciintiibaa iska xil saartay oo faafisay iminkana waxaa muslim oo dhan loo gumaystay ay u socon weyday innagaa isku koobnayo waxba waynu sheegi weynay waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noole siiba kuwiina kan gaalada dhex degani hadda cudurdaar bay aakhira idiin noqonaysaa gaalka lagu dhex joogi karo haddii aad diinta sheegtaan dacwada waxay ka mid tahay waxyaabaha banneeya in gaalka la dhex joogi karo haddii kale aakhiro joogistiinna xataa ina cudurdaar weydaa ma ka baqaya waa mas-uuliyadiinii waa cudurdaarkiinii waa dantiinii waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican waayo qofka diinta soo gala wuxuu camal sameeyo dhan in leeg baa ilahay adigana kuu qoraya haddaad midh uun islaamka ku darsato midhkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagugu qoraya mar hadda adigu toban toban salaadood ma tukan kartid laakiin haddaad toban ku darsato maalin kasta toban toban baa tukanaysaa haddaad rabto markaa inaad jarkaagu bato oo aad badbaado oo nabi nebi maxamed safiir rasmiya ka noqoto ilaahay diintiisa hala faafiyo sala allahuma calaa nabi muxamedin wala ali saxbi wasalam ugu horeyn waxaan jeclay inaan idin xasuusiyo albaabada ilaahay way fur qof waliba oo muslimi horta iyuu ka daalin inuu ilaahay baryo ilaahay baa ballan qaaday inuu kaa aqbalayo bale ee sheegay inuu ka xishoonayo addoonkiisu inuu gacmaha soo taago alla ka aqbali waayo wuu ka aqbalaya idan kalsooni isku beera marqanaysa ama dhibta ka cabanaysa in ilaahay dhibta ka qaado xanuunadana ka qaado islaamnimada iyo diintoodana ku sugo innagana islaamnimada iyo diinta in alla ina fahamsiiyo inugu sugo kuwii xambaaree ummadda inta kala gaarsiiyana inaga dhigo sal allahuma calaa nabiyi maxamed